should sit. être câliné. Mais il est fou ce gars, il est carrément dingo, dingo. Top modèle, top d'un jour, top pas modelé. Top modèle, top d'un jour, top pas modelé. Top modèle, top d'un jour, top pas modelé. Top modèle.

c'est l'authenticité. Oui, on a le style. On a la classe et la simplicité. Oui, on a le style. On a la classe et l'authenticité. Oui, on a le style. On a la classe et la simplicité. Oui, on a le style. On a la classe et l'authenticité. place, c'est la femme Oui, on a le style. On a la classe, et l'authenticité. Oui, on a le style. On a la classe, et la Oui, on a le style. On a la classe, et l'authenticité. Oui, on a le style. On a la classe, c'est l'authenticité.